Salve, salve galera. Estamos começando um vídeo aqui. Um vídeo diferente, né? Vamos jogar aí o modo história do Mortal Kombat 11, né? Obrigado a todos aí que estão seguindo o canal, assistindo os vídeos aí, acompanhando. Dando aquela compartilhada, aquela só agradeço, hein, galera. Vamos aí jogar o modo história. Primeira vez que eu estou jogando Mortal Kombat longe, 11, né? Vou meio que no obstáculo. bola towering. So Parece que ele ficou do mal. verdade que abracei, Shinnok, é desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Como, Raiden? Nem você consegue matar um deus ancestral. destinos piores do que a morte. Você é doido, velho. Esse maluco foi do mal, não é possível não. Ele era bom pacífico nos outros, agora o cara tá com um monstrão. Você tá doido. Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha fúria. que o Liu Kang também tá ficou mal. Essa história vai ser doida. Mais uma vez, um deus do trovão perturbou o equilíbrio é essa será? Mas saiba, a narrativa do universo se curva à minha vontade. É só uma questão de tempo. Tá doido. Não é contra o tempo, mano. Jesus. pessoal, lembrando que essa é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Não sei como manda os combos, não sei nada. Nada. Provavelmente vou tomar umas porradas aí. À vontade. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack. E também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage, apresente-se. Sua liderança e perícia em tempos de guerra lhe conferiram uma promoção a comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em teste final. Eu preciso bater no meu superior. Tá, Nossa, é a primeira luta agora, hein? Vamos lá então, sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. Fight! Eba, leva esse, ó. Ó, velho. Mano, ela não tem combo nenhum, mano. É só os, os, os golpes normal. Pô, não vai nada. doido, não tem combo nenhum, mano. Comandante pronta pro serviço. Não era rapidinha. Meus parabéns, comandante. Ah, não, pai. Tem mesmo aqui? Você tem o seu dever, comandante. Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem um dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. Olha. General Blade, Cassandra Cage. Que foi, Raiden? O submundo. E Raiden malvadão. Precisamos quebrar o gelo. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já estava na hora da ação cara a cara. Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana fica a Catedral de Shinnok, o real trono do poder. Se o destruirmos, os mortos-vivos cairão e a ameaça ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim, mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos-vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a catedral e destruí-la de dentro. Se encurralarem a gente, não dá para sair. Para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Ah, já faz dois anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny Cage. Raiden tá certo, Johnny. Não estamos prontos para outra guerra. Temos de enfrentar o exército do submundo agora. Antes que o Liu Kang traga ele aqui. Esse ainda vai acabar ele, né? Eu tô até fazer alguma maluquice e vai botar todo mundo na fogueira. Posicionados. É bom o Raiden ter uma boa distração em mente. Recuem! Ou sintam a fúria do protetor do plano terreno! Ele vai acabar ficando bem mal nesse negócio, certo? galera, desculpa aí que eu tô com um probleminha no microfone aqui. Tá meio embaçado. Tô tentando providenciar outro microfone já. Microfone não, né? Outro fone. Microfone, quem sabe mais pra frente eu lanço um. os monstros Olha o cabal. Você é louco, doido. Se o chegar até aqui, impeçam o avanço. Aquele desfigurado é o cabal? não era o capanga do Ken? Não se impressione com as cicatrizes. Ele é rápido. Elimine ele e a Didi. Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendi. ela vai começar. Pessoal, das tá porra. você vai tomar uma surra. Menos eggs. Maluco chato, mano. Acho que eu que sou ruim mesmo. Sei lá, mas esse jogo é estranho, eles dão um bagulho só quando eles querem. não perder muito rápido. Hum. JJ, cadê a gente? Ela se mandou. Foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá 10 minutos. As colunas de apoio estão afastadas demais. Quer ajuda? Negativo. Só nos dê cobertura. Mais 10 minutos? A gente tem que sair daqui em 5. Estamos na merda agora. Tem C4 extra, né? Sim, e daí? Pra gente ganhar tempo. Essa menina é debochada. Lady do mal. King do mal, morto vivo. De prontidão. Tá canego. brabo, hein? É Kitana. Kitana. Imperatriz dos mortos. Não me esqueci do nosso último encontro no Templo do Céu. As feridas já cicatrizaram? Fight! Ih, vai ficar num golpinho só ou sem vergonha? Ai. Algum furão nos ouvidos. open demais. Que fim triste para o escolhido. O Raiden tá certo. O Shinnok te transformou numa causa perdida. Fight! bagulho, mano. Só tô tentando entender onde ela enfia a cabeça dele ali. Só tiro no pé. Ah, o vacilão. pode não, velho. General, tá me ouvindo? General, mãe! Estou aqui, Cass. Aguenta, vou tirar vocês. Esquece. Cass. Eu não vou escapar dessa. O quê? Eu não vou te deixar pra trás. É uma ordem. É o seu dever. O meu dever Nossa, é hum, terminar isso. Ela vai morrer. Eu te amo, Kess. Já era. Dê um beijo no seu pai pra mim. Anula isso, Jack! Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Que bom que voltaram. Como a missão... Eh? Ah, cara, eu não gosto desses negócios. É não. É muito triste, cara. catedral, estamos sozinhos. Somos vulneráveis. É ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Kitana. Sou muito mais. Sen de bir produção do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Vocês não sentiram essa dor mais intensamente. O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história. Porém, mesmo com tanto poder, não posso criar essa nova era sozinha. Essa nova era será diferente. De muitas formas. Mas o mais importante, não existirá Unlimited. Como começamos? Hum. bichão, seis braços. E é forte, já. Beleza, galera, a gente fechou a primeira parte aí. E aí no próximo vídeo a gente dá continuidade na segunda parte, beleza? Agradecer a todos aí que têm acompanhado o canal de coração. E aí vamos começar aí com mais vídeos, certo? Vamos ver se eu consigo postar mais vídeo pelo decorrer da semana. Não só de mais de Mortal Kombat, mas vou ver outros jogos também. Tava pensando em trazer de Bully lá do Play 2, que é maneiro também, eu gosto muito. É isso aí galera, até o próximo vídeo, falou!